看球了，开吃了，吃油，吃辣，吃到嗨，吃了就喝 U E C，蒙牛 U E C 三百亿活的活力 C 菌，帮助肠道做活动，常活动常年轻。看球吃个爽就喝 U E C，蒙牛 U E C，喝就是。蒙牛世界杯全球赞助商。